mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire y hoy les traigo un proyecto genial para sus hogares que hice para mi casa y me pareció genial traérselo porque es muy fácil de hacer y además resulta muy económico. Se trata de este portamacetas nórdico que van a hacerlo facilito siguiendo este paso a paso. Para hacer este proyecto necesitarás una conexión para tubos de PVC de media pulgada en forma de cruz, cuatro conexiones de media pulgada en forma de T, cuatro capuchones de goma para la cubierta de la parte de abajo de unas varillas de madera. Dos varillas de madera del mismo diámetro de las conexiones de PVC y de 1,20 m de largo. Para tomar las medidas lo más exacto posible debemos basarnos en el macetero que vamos a utilizar y tenemos que saber cuánto entra la varilla de madera en las conexiones de PVC. Para ello la vamos a introducir y al llegar a hacer tope marcamos con un lápiz para luego sacar la varilla y nos vamos a ayudar con una cinta métrica para determinar esa distancia y así ser lo más exactos posibles al cortar las varillas. En nuestro caso mide 1.8 centímetros. Al medir nuestro macetero podemos ver que mide 17 centímetros de diámetro y yo voy a considerar que quede un poquito más holgado considerando una medida de 18 centímetros. ¿Y qué es lo que puedo saber con esto? Puedo saber que el centro estaría en los 9 centímetros. ¿Para qué hago esto? Imaginándome que en la parte de abajo iría nuestra conexión en cruz totalmente centrada y tengo que desplazarme hasta llegar a la conexión en T considerando esos 9 centímetros que necesito para que luego encastre nuestro macetero. Esta es la estructura en la que colocaríamos de esta forma nuestro macetero y vamos a cortar cuatro varillitas más que evitarán que el macetero se mueva de esta manera y cuatro varillas que, dependiendo de la altura a la que lo deseemos, serán las patas de nuestro portamacetas. Para la parte superior vamos a cortar cuatro varillas de 8 centímetros y cuatro varillas más de 20 centímetros de largo. Y así queda listo nuestro portamacetas estilo nórdico. A mí me gusta mucho así, pero tú le puedes cambiar un poquito el look si cambias el color de las varillas de madera o incluso puedes cambiar el color de las conexiones de PVC utilizando pintura en aerosol. Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. No olvides darle me gusta, comparte y comenta este video. Y por supuesto recuerda suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video.